हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लिब्रा कैल्क मैंने ओपन किया है और कुछ मैजिकल फॉर्मूला की बात करेंगे हम देखिए यहाँ पर कुछ डेट लिखी हुई है ठीक है और यहाँ पर कुछ मंथ लिखा हुआ है जैसे कि नाइन मंथ है सिक्स मंथ है ट्वेल्व मंथ्स है तो आप कुछ भी ले सकते हैं मंथ कोई भी ले सकते हैं भाई एक से बारह के बीच में कोई भी आप ले सकते हैं तो इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ क्या है ई e डेट का फॉर्मूला है ये देखिए ई डेट लगाया हमने ब्रैकेट को कुछ इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा अब इस डेट को सेलेक्ट कर लीजिए ध्यान दीजिएगा ये जो 5 है ये मंथ है क्या है मंथ है ध्यान दीजिएगा ये 5 जो है ये क्या है मंथ है फिर ये डेट है और फिर ये ईयर है तो ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ये बात ध्यान दीजिएगा अब यहां पर हमें देना है कॉमा इसको सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा दे दीजिए और कॉमा देने के बाद यहां पर देखिएगा 9 में अगर हम फाइव ऐड करते हैं तो फोर्टीन होता है यानी कि हम आ जाएंगे सीधा कहां दूसरे महीने में आ जाएंगे क्योंकि ये पांचवा महीना है और पांचवें महीने में अगर नाइन मंथ और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा चौदह मंथ हो जाएगा तो चौदह मंथ यानी कि मंथ तो बारह ही होता है चौदह मंथ यानी दूसरे महीने की बात आ जाएगी तो यहां पर अभी देखिएगा जादू यहां पर अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहां ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूं तो यहां देखेंगे कि यहां पर दूसरे महीने की बात आ गई है यहां पर देखिए टू आ चुका है देख सकते हैं आप इसी तरह से अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करवाता हूं तो आप देखेंगे कि अलग अलग मंथ उसी के हिसाब से कैलकुलेट होकर आ रहा है जहां जैसे यहाँ पे आठवां महीना था तो आठ में छह जोड़ेंगे तो फिर यहाँ चौदह होगा तो यहां पर देखिए यहां पे फिर दूसरा महीना आ जा रहा है और यहां पे पांचवा महीना था तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा तो यहां पर पांचवा महीना आ जाएगा क्यों आपका कितना होगा 17 में से 5 माइनस कर दें तो क्या होगा 12वां महीना आएगा तो इस तरीके से कुछ आ, बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं यहां पर अगर मैं चेंज करता हूं लाइक ये देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं और यहां पर माइनस वन करता हूं यानी कि हम बात कर रहे हैं पहले महीने की ठीक है यानी एक महीना हम कम करेंगे आठ चार दो पंद्रह में से एक महीना घटाएंगे तो क्या आएगा यहां पर हो जाएगा सात चार दो हजार पंद्रह ठीक है तो यहां पर देखेंगे तो यहां पे सात चार दो हजार पंद्रह यानी कि ये महीने का हिसाब किताब है ये बात ध्यान दीजिएगा आप तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग